कटिहार जिला के फल, फलका प्रखंड के पोठिया गांव में जो है आंगनबाड़ी में बच्चे को सही रूप से भोजन नहीं मिलता है और किशोरी बालिका को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और गर्भवती महिला को भी आयरन की गोली और पौष्टिक आहार सही समय पर नहीं मिलता है नहीं पढ़ाई मैडम कहाँ गई मैडम पता नहीं है छुट्टी रखती है डेली हाँ खाना खिलाती है कभी नहीं खिलाती है कभी कभी क्या सब देती है कभी कभी भी बिस्किट और कुछ नहीं तो क्या छोटा बच्चा है आपको हाँ। तो आंगनबाड़ी भेजते हैं भेजे तो क्या होता है आंगनबाड़ी में पढ़ाई भेजे बच्चा छिलका नहीं है पढ़ाए खिलाए नहीं है खाना नहीं खिलाते हैं नहीं खिलाए कभी नहीं खिलाते कभी तो खिलाते खिला हैं। दो रोज चार रोज खिला चाहिए बस बिस्कुट दे आप बात किए हैं कभी इसके बारे में कि करिएगा तो कहिएगा हम बाप घर से खिलाइएगा वह हम पर से आइएगा तब न खिलाइएगा सरकार देवे ने किया तो हम कहाँ से खिलाइएगा हम घर से बनाइएगा चार दाल जाते हैं आने के लिए नहीं देते हैं कहाँ पे हाँ, आंगनबाड़ी कब से नहीं देते हैं दो बार दिए एक साल हो गया अभी नहीं दिए कितना कितना देती थी वो ये एक बार दिए दो किलो एक बार दिए एक किलो नंदोकन चली गई तो नंदोकन की कल करना है दाल चार मिलता अब यो तो नहीं यहाँ दे रहा आपका नाम है वहाँ हाँ नाम है नूनू रहेंगे हम तो दे रही मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और महिला होने के नाते एक महिला का दर्द समझ सकती हूँ तो इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकगण से अपील करती हूँ कि सी का नंबर है चौरानवे इकतीस जीरो जीरो पचपन ग्यारह इस नंबर पर कॉल कर हमारी मदद करें मैं नबीता गांव पोठिया ज़िला कटिहार बिहार से इंडिया अनहट के लिए